Badira, behatzi egun, Espainiako uzetegi gorenak hogeita amabostzera bizumarioko epaia eman zuen edik. Bertan, hogei lagun gure lan politikoa gatik zigortzea gain, egun da lau lokal konfiskatzeko erabatia berretzi zuen. Asko izan dira egunotan, zigor hauen kaltetuok jaso ditugun elkartasun adierazpenak, eskertzekoa dena. Donostian, keinu guzti hauen eta indar herritarra bilakatu nahi dugu eskubide zibil eta politikoen aldeko bat adierazpenak honetarako tresna izan nahi du. Herritar askoren keinoak ekimen politikoak bilakatu moz, elkartasunetik konpromesirako urrats bat gehiago. Bi izango ditu adierazpen honek udara hontan. Alde batetik, Donostiako udalean mozio gisa onartua izatea dugu helburu eta honela, erakunde honen aitortza bilatu. Bestetik, atxikemendu guztiak batuta, azken nagusiak manifestazio jendetsua burutzea. Herriaren indarra baita dugun indar botoren zuena. Aztenik, mehatxupean dauden Donostiako herriko tabernen itxeraren aurrean erantzun ekimenak aurreik usten ditugu ere. Eskubide zibil eta politiko oro bermatu bitartean ez baita etorkizun usurik izango. Herritarrak eta herriko tabernak libre eskubide zibil eta politikoen aldeko donostiaren adierazpena. Euskal Herritarrak urte luzez gatazka eta sufrimendua bizi izan ditugu. Azken urteotan emandako urratxek eta sortutako testu inguru berriak justizion eta bakean oinarritutako etorkizun baterako aukera zabaltzen dute. Eragile politiko eta sozialek zein orbanakoek emandako urratxek ekarri gaituzte gora honetara eta etorkizunara eta etorkizunara ikitzen jarraitzeko ezinbesteko izango da denok etorkizunez jokatzen jarraitzea. Bide horretan, lekuzkanpo dauden konponbidea aztopatu asmoz jartzen dituzten trabak, prozesu judizial eta eh, aurre ikusita dauden hori bai, traba berriak. Prozesu hauen matxupean segitzen duten zenbait donostiar daude oraindik. Eta zentzu honetan, hogeita mabor zero sententziak frustrazioa eragiten du. Orain honetan Laudonostian izango izan dira zigortuak Joseba Álvarez, Joseba Fermatz, Agus Rodríguez eta Juan Ibizaso. Eta beste bos lokal konfiskatuak, Ontza, Maruma, Herria, Aritza eta Txalak elkarteak. Eraiki barriko estenatoki berrian eskubia zibil eta politiko guztiak bermatu behar dira. Beraz, militante politikoen kontrako zigorrek zein herriko tabernen itxierek ez dute ez tokirik ez zentzurik nola ulertu frankismo garaiko gixako zigorrak, nola ulertu mila batzen ondo eta goita maseitik ona burutu den ondasun lapurretan diena egungo testu inguruan. Sententzia honek gure herriko gatazkaren amaiera garaile eta galtzaile eskemara eraman nahi du. Ozen alarrikatu nahi dugu, aurrera urratxa, konponbide justua deno garai izan garen eskema soik etorriko dela. Adierazpera, sinatzen dugunok, sententzia honen aurrean, gure kontrakotasun oso adierazi nahi dugu. Zigortutakoen absoluzioa eta herriko tabernen zigorraren indargabetzea eskatzen dugu. Hala nola, sententzia honek erabiten dituen kalteto guztiekiko elkartasuna adierazi nahi dugu. Elburu honen baitan, kompromisatzen dugu gure esku dauden elkartasun zein salaketa ekimena bultzatzeko.